せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はーい。今日は何をするかと申しますと、はい、以前、うん、 ちょっとどんぐらい前かなリップスティックチャレンジっていうのをやったんですけどもうだいぶ前だよねそう、うん、だいぶ前でしょ、うん、でねそれでまたそのプレゼントでね、うん、あのリップのやつを送っていただいたんですね、うんうん、あレフのまでまだついてるんですけど <laughs> そういろんなリップを送っていただいて、ただ前にリップスティックチャレンジをした時は平気だったんだけど、うん、なんか僕もともとちょっとアレルギー持ちで、見てる人たちも少し知ってるとは思うんですけど、なので つけれなかったんですね。顔とかにはつけれないんだけど、でも、一応体にはつけられるんですね。あの、結構ボディクリームとか、ハンドクリームとか塗ってるから、体は平気なんだけど、ちょっと顔が僕はちょっと合わないみたいで。うん、ちょっとつけれなかったんですけど、ただこのリップスティック、口じゃなくてもいいんじゃないかって思ってああ確かにねせっかく送ってくれたから、どうせだったらこれをね ス以外で、うん、リップスティックチャレンジをしていこうと思いますひょにょ大丈夫かなやっぱり中じゃないとみたいなさまあそうなんだよね感じでさ言われちゃうよねねねカップルの人たちは結構リップスティックって言ったら口ではあるんだけどまねまあでもねちょっとまあしょうがない翔、うん、ちゃんが今 そう敏感肌だからそうなんですなので、ね、ちょっとあれなんですけどどこにつけるの今回は今回は手手とか、うん、手とか首とか <laughs> 首とかあなんか、まあ、適当にしていこうと思って、うん、で、えっと、僕は口つけれないので、うん、寮に全部問題出すので寮が答えてくれる形でなるほどね僕はつける担当で俺が当てるそうですでしようと思いますはい、はい、どうするリップの紹介する うんあでもさ俺知らない方がいいよね、うん、俺知らない方がいい全然見てないんだよねまだあの送られてきたやつを、はい、はいはいはいはい、はいうん、いやその方が楽しいと思ったオッケー、うん、じゃあアイマスクあるからそれつけとけばあ何ホットアイマスクホットアイマスクうちのマスクがなかったんだけどちょっと癒されときます、うん、前向いてても平気だよあそっかうん終了というわけでじゃあ今見てくれてる方たちにリップ紹介をしたいと思いますちょっと口には出せないんだけど、うん ちょっと紹介していきますねまずすごい目がポカポカしてきたこちらみんな知ってるよねこれ多分量も1回は食べたことあるやつちょっといてこれも懐かしいよねめっちゃ懐かしいな <laughs> これが2つ目3つ目じゃんこれも食べたことあるんじゃないかな4つ目が これこれはね多分人によってあれかもしれない5つ目いいねこれ美味しそう <laughs> うんこんな感じでこれらを試していこうと思います終了で今日はちょっとハレンチな回なんですけどあの <laughs> 恥ずかしいな久しぶりだねこういうのやっていこうと思いますというわけで とまずどうしようかなあ隠しとけばいいのかマスクしたままするおいおいおいマスクしたままするの気づくのが遅いよ <laughs> マスクしたままする塗るところは、うん、えっ、ー、と隠してもう塗ってあの、うん、しまったら外そうかなそう匂いを嗅ぐ時オッケーオッケー、うんうんうん、じゃあまず最初はこちらから もうねこれがね目がポカポカしてね眠くなってくんのよそうだよねえー、これは分かんないぞ分 <laughs> かんないと思うなどうしようかなじゃあここにしようかなこんぐらい塗れば分かるでしょよしじゃあ外すねうんはい眩しい <laughs> <laughs> まず最初、うん ここに塗ったので <laughs> 早いな早いいいよいいよ上でっかいどう変えたことあるんだよなあなんだろうなえ難しい <laughs> いいよあの後で食べても食べれんのこれ <laughs> 絶対 付け一回のことあんのよえなんだっけえなんだっけ <laughs> あなんだろうな唇つけて食べてみたらいや絶対わかんないよあ <laughs> ああなんだろう絶対嗅いだことあるこれ難しいかもね難しい かしいな恥ずかしいなわかんないななんかチョコレートっぽい匂いもするんだけどでもなんかフルーツっぽい匂いもするんだうんどうするヒントとかあヒントとかヒント <laughs> ヒントヒントは、うん、えー、っと子供の時食べたことあるかなと思って、うん、それと言ったらもうそれが代表格って感じそれしか思いつかない俺は さてあ <laughs> どうかなじゃあ行くよはいどうぞじゃあ、うん、最初につけたのは何でしょうかミルキー残念 <laughs> いやわかんないってじゃあ正解いくか、うん、正解します、ね、はい正解教えてくださいじゃんクーピーラムネでしたわかんねえだろ <laughs> これ結構ねそうわかんないの わかんないね。これはわかんないね。でもなんかすごい嗅いだこと、なんかこれで直接買うより、うん、なんか塗ってるのを嗅いだ方が多分これの匂いだと思う。うんうん、ああ、なるほどね。うん。あ、惜しかったな <laughs> 残念。 <laughs> はい。じゃあ次、どんどん行こうよ。はい、ね、じゃあいいよ。明確しとくね。うん。ひょにょ。また違う場所にしたよ、塗るところ。わかりました。混ざっちゃうから。はい。じゃん。これ。これにするね。うん。 あ <laughs> らよかった。マスク反対だよ。まあまあまあいいや。すごいなんか、このパッケージがなんか連想させるよね。次はさ、じゃあどこに塗ろうかな。どこがいいと思うここにしよっか。ここにします、じゃあ。うん。あでも匂いするわかるわかるわかるわかるんだけど多分さでもさこのやつのさあどうだろうわかるかなちょっとまあ試してみましょう うんよしとで、えー、はマスク開けてくださいほいほいほいほいよいしょじゃあ次はですね、うん、ここに塗ったのであ手の甲うんあここね <laughs> わかんないあこれもなんか嗅いだことあるなおほいいよなめてみて 見えないようになってちょっとおいやばいあんの結構難しいねでもなんかさ、うん、さつまいもっぽい匂いするけど違ううんキャラメルあまあまあまあまあなんか遠からずだななんか多分今やべえやつに映ってる <laughs> あうんなんだなんでしょう カントリーマームじゃあカントリーマームでうん残念ブブーでしょうねはいじゃあ正解いきます、はい、正解は、うん、こちらじゃんピノのアーモンド味でしたああ <laughs> でもさあの普通の味しか分かんなくないそうね <laughs> 結構これは難しかったあでも言われたら分かるわうん アーモンドの匂いだそうああ確かに確かに、うんうんうん、言われたらあそうだってなる、うんうん、確かに残念あ <laughs> おピピノアーモンドうんすごい <laughs> はいじゃあよくできてるなね、うん、次行こうと思いますはいお願いしますでは続いてはいじゃんこれで挑みましょうこれはね多分ほぼみんな食べたことあると思うちょっと匂い嗅ぐねああはいはいはいはいはいあれ今回もお菓子系うん これは分かりやすいけどどうだろう、うん、ドンピシャで当てれるかあそういうことね、うん、この味とかは結構分かるけどこれがドンピシャで当てれるかあれだよねというわけで次はどうしようかなここにしようと思います <laughs> 終了よしさあじゃあ目開けてくださいはい、はい、次なんですけども、うん、ここ またそんなここら辺つけたね <laughs> はいじゃああ恥ずかしいな恥ずかしいああはいはいなんかわかるかも、はいはい、ああグレープうんグレープなんの <laughs> え何のグレープグレープはグレープだよじゃあもうそれで正解にしちゃう <laughs> もう一回もう一回もう一回ダメだよ はい、きます、はい、どうぞえっ、ー、とねメントスのメントス、 <laughs> メントスのなんかグレープみたいなやつそれ系まあまあいいでしょう正解であの正解じゃないんだけどまああの半分正解本当は何なのグレープなんだけど、うん、じゃんこちらえっと風船ガムのグレープです、うん、いやそれよこれそれうんあえ中白いのそう白かったああ、うん、もうそれようん すごい。もうこの匂いはね、すぐ分かった。うん。うわ、懐かしい。めっちゃ食ってた。 <laughs> なんか、いちごとかさ、ね、そう。そうそう。そうそうそうそう。オレンジとかねそうなんですよ。うわ、懐かしい。使ってみて。うんうんうんうんうんうん。ああ、もうこれ塗ったからもうしょ、しょうちゃんとチューできない。そうだね。 <laughs> はい。うん。うん。じゃあこれでした。すごい再現力が。うん。さてさてさて。はい。じゃあ目隠しお願いします。 これ熱く熱いよじゃあ続いてじゃんこちらでこれは多分食べたことあるんじゃないかな終了これねちょっと匂い嗅いでみるもうやめてやめて <laughs> だって暇なんだからこれは無理だと思うな難問ほぼ匂いしないと思ううん、うん、じゃあこれはですね、うん ここにつけたのさあじゃあ目を開けてください、うん、はいあ膝小僧につけたのうんいきますねあんあなんだっけこれなんだ知ってるうん多分食べたことあるあなあなんだっけなんだっけ知ってんのよこの匂いええ待ってちょっと待ってちょっと待ってアイスアイスはないかなあわか じゃあちょっと伏せといてね伏せといてよってると思うじゃあ、うん、答えていただきましょう、うん、どうぞパイン飴おお正解でしょいやもう絶対それだ正解そうそうそうそうすごいじゃんいやすごい俺じゃんこれ、えー、そう よくわかったねいやめっちゃわかったえ俺わかんなかったよこれいやめっちゃパインやめパイじゃん <laughs> めっちゃパインやめマジかうんもうこれすぐすぐじゃなかったけど結構すぐわかった <laughs> さあ続いて最後はねこちらこれはね多分人によって一応飲み物なんだけど、え飲んだことある人もいれば飲んだことない人もいると思う僕は飲んだことありますうんあうんなんとなく 匂いわかんないどうしようかなどこ塗ろうかなどこがいいかなどこ塗る <laughs> こうしてさあこれだったらいいねはい塗っちゃいましたよしじゃありょうちゃんうん、はい、外してうんここですあらいいんですかそうちょっとぽっこりお腹が見えちゃうから <laughs> 待ってどこどこどこここら辺ここら辺ここら辺はい くすぐったいくすぐったいすごい飲み物でしょ飲み物飲み物でしょうん言っていいどうぞ三ツ矢サイダー違いますあおほんとなんかサイダーっぽい匂いがしたんだけど、うん、他に候補あるわかんないメロンソーダ違いますコーラ違います <laughs> もうこれ言ってったら当たりです <laughs> じゃあじゃあ正解言うね、正解は何じゃん レモンスカッシュです。はいはいはいはいはいはいはい。ああ、そうだ。はいはいはい。うん、レモンスカッシュ。あ、なんか、つけたらそんな。うん。うん、レモンスカッシュだ。そうなんですよ。はいはい、これ好き。よかった。使ってください、ぜひ。昔よく飲んでた。あ、本当うん。ひょにょ。どうでしたいや、面白い。 面白いうんなんかさなんかクオリティ高くないそう高いのうん今回送っていただいたのでこれありがとうございます、うん、ありがとうございますこの、うん、やつはりょうちゃんが使いますうん、はい俺の一番のお気に入りはね、うん、パインアメあそうなんだねうんめっちゃいい匂いした、どれも本当にいい匂いだった、うん、なんか俺も使えないのがちょっと残念なんだけどまあ、うんうんうん、でもねこれが動画にできてよかったなって思ってるあ確かにねせっかくねもらったからねうん、はいよかったうんというわけで今回の動画はここまでに